l'océan, bien plus proche que l'espace et pourtant bien inconnu. L'océan est un milieu fascinant et rempli de vie. Grâce à mon métier de plongeur, j'ai la chance de pouvoir observer chaque jour ce subtil équilibre et admirer ses habitants. Lorsque j'ai commencé la plongée en eau chaude, j'ai été fasciné. Fasciné par l'abondance de vie des récifs et surtout fasciné par les interactions avec cette vie sauvage. On est au milieu de la nature, admirant des animaux sortis tout droit de la science-fiction et qui ignorent notre présence. Ici, la vie grouille, partout. À chaque fois que je rentre dans l'eau, je me reconnecte avec ce vivant et j'y retrouve ma place d'humble et petit spectateur. C'est quelque chose que j'espère pouvoir partager avec toi, car sans aucun doute, plonger nous apprend le respect et l'humilité face à la nature. Sauf aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, la nature, on va la défoncer. Avec des petits coups de pique de vinaigrette, tu vois. Petit côté salade méditerranéenne euh, qui n'est pas pour me déplaire ça va être bien. How dare you Ouais, ça va être bien. Bienvenue sur la chaîne L'Argonaute, la chaîne où on parle plongée et vie sous-marine. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un animal assez méconnu en Europe et qui pourtant fait pas mal de dégâts en Australie. Mais avant ça, je voudrais encore une fois te demander, s'il te plaît, de t'abonner. Je fais toutes ces vidéos sur mon temps libre, je ne dégage aucun argent dessus, donc la seule chose dont j'ai besoin, c'est des encouragements. Ça compte énormément. Maintenant, on peut commencer. Voici une petite série de vidéos que je voudrais commencer pour 2020. Il n'y aura pas beaucoup d'épisodes, mais euh, c'est un truc, ça va être subtil, tu vois. Tuer animaux dans un parc national c'est un titre bien, tu vois. J'aime donner une direction subtile à cette chaîne. Cette petite série de vidéos va traiter de différentes espèces invasives et surtout des moyens dont on dispose pour réguler leur population. Réguler, ça veut dire tuer. Je dis espèces invasives, je parle pas des humains. Hein. En gros, quand on arrive quelque part, on détruit tout et ensuite on dit qu'il faut sauver la planète. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Mais parfois, l'humain peut même créer l'effet inverse comme l'accroissement de certaines espèces. Et parfois, cette espèce invasive peut même avoir un impact encore pire que la présence des humains. Et dans la grande barrière de corail, il y a une espèce qui vaut un sacré boxon. Et c'est de celle-là dont on va parler aujourd'hui. Allez, je vais te montrer ça. Pour voir cette fameuse espèce invasive, nous sommes en Australie, dans le Queensland sur la grande barrière de corail à Heron Island. Ces dernières années, cette merveille naturelle a beaucoup souffert. Si le réchauffement climatique a été très médiatisé, ce n'est pas le seul problème que les récifs australiens ont rencontré. Silencieusement et dans l'indifférence, un habitant dévore lentement la grande barrière de corail. Dans ces récifs pleins de vie, une étoile de mer a vu sa population exploser. C'est cantastère, aussi appelée couronne épineuse. avec ses douze bras, sa couleur sombre allant du rouge-violet, au sa taille de 80 cm et ses pics empoisonnés, Cantastère a le casting parfait pour être un méchant hollywoodien. Et son mode d'alimentation la rend encore moins sympathique. À l'aide des petites trompes que tu vois là, elle injecte ses sucs gastriques et digère directement le corail encore vivant se trouvant sous elle. Ouais, c'est un zerg le truc. Ah, la Cantastère ou couronne épineuse, Comment est-ce que cet animal pourtant indigène de la région est devenu euh, une espèce invasive À la base, la Cantastère a sa place dans le récif. En fait, elle sert plus ou moins à contrôler l'équilibre et à réguler les espèces euh, de corail qui ont une croissance rapide. Mais là, c'est complètement hors de contrôle et c'est multifactoriel. Déjà, dans un premier temps, il y a eu la disparition du un de coquillage qui bouffait les lacs Le souci, eh bien, c'est qu'à cause de la présence des humains, on suppose que sa population, on suppose pas, hein, on le sait, la population a baissé. Le deuxième point, ça va être l'augmentation des nitrates. Ça fait partie des petits problèmes. Euh, les nitrates, en fait, qui vont être causés à cause de l'agriculture, qui sont rejetés sur la grande barrière de corail, et ça, l'étoile de mer, on suppose qu'elle aime bien ça. Et le troisième et dernier point, on a beaucoup entendu parler, c'est pas un mythe, c'est le réchauffement climatique. Euh, on suppose aussi que ça favorise les couronnes épineuses. Et ces trois facteurs réunis, bah, en fait, euh, c'est une sorte de bombe qui plane sur la grande barrière de corail et qui a même déjà commencé à exploser. Hein. D'ailleurs, en parlant d'impact sur le récif en question, bah, on va partir maintenant au nord de la grande barrière de corail, là où j'ai travaillé pendant six mois et là où j'ai malheureusement pu voir euh, bah, les dégâts causés par cette étoile de mer et par le bleaching voir Je t'y emmène maintenant. Avant d'être parti à Heron Island, j'ai pu travailler pendant plusieurs mois dans le nord de la Grande Barrière de Corail à Lizard Island. Ce sont d'ailleurs des images de cette île que je te montre en arrière-plan. je plongeais principalement sur le récif nommé Ribbon Hill 10, qui était considéré comme l'un des plus étendus de la Grande Barrière de Corail. Et malheureusement, c'était quand même euh, un grand cimetière. Il faut comprendre qu'un récif de corail est un écosystème complexe et si tu enlèves un élément, tout est impacté. Et ces tristes images en sont l'exemple. Ironiquement, la cantastère avait elle aussi disparu, car elle avait finalement tout dévoré. Il ne reste aujourd'hui que quelques gros mérous qui sont la seule attraction du récif, le reste étant presque désert sur certains spots mais bon, on pouvait quand même trouver quelques colonies de corail qui revenaient tranquillement se réapproprier le récif. Donc on a toujours une petite pointe d'espoir. Le truc avec la cantaster, c'est qu'elle est très très difficile à tuer. Les étoiles de mer ont des capacités de régénération incroyables. Tu lui coupes un bras, il repousse. Tu la coupes en deux, t'as deux étoiles. Donc c'est pas facile hein, dès que tu veux en buter un paquet. Et ce qui se passe avec la cantaster, c'est que tu prends ça, tu rajoutes la rapidité, une croissance exponentielle et surtout du poison. La cantastère est hyper venimeuse. J'ai un bateau qui va passer dans mon fond vert. Il y a un bateau dans mon fond vert vu qu'il est passé vite Tu la vois la vague qui arrive là Bah oui hein, c'est mieux Ouais coucou ouais D'ailleurs pour bien comprendre l'image qu'a la Cantaster en Australie Faut savoir que là-bas il l'appellent The Death Star ah. Il y en a certains qui trouvent que j'y vais un peu fort dans mes inserts et celui-là, celui-là, c'est le plus beau. Alors au début, les Australiens, euh, ils ont réglé ça à l'australienne, tu vois. Ils allaient dans l'océan, ils chopaient des étoiles de mer, ils niquaient un peu le récif au passage. Ils ramenaient étoiles de mer sur le bateau, taf taf taf taf taf taf, ils la coupaient en 10, ils rebalançaient tout à la mer, et puis voilà. Bon, après, le problème, c'est qu'ils se retrouvaient avec 10 euh, étoiles de mer parce que, rappelle-toi, elles ce régénèrent. Hein. Euh, donc ils ont fait ça pendant quelques années, puis ils se sont rendus compte rapidement que ça marchait pas comme les crocodiles. J'aime beaucoup l'Australie. Donc ils ont dû trouver un autre moyen. Et récemment, on a trouvé la formule magique. Cette étoile de mer aujourd'hui, elle est régulée à grands coups de vinaigre. D'ailleurs, je peux pas empêcher d'imaginer la scène avec un scientifique en train de se faire une, une petite salade méditerranéenne, tu vois. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. E du vinaigre de table, du vinaigre blanc. En fait, on plante l'étoile de mer dans la costille et fap, on y injecte du vinaigre. Et donc, quand le gouvernement australien s'est rendu compte qu'il pouvait réguler les populations avec du vinaigre, ils ont mis en place tout un protocole qui va du recensement à la régulation et ça c'est vachement bien et c'est justement ce qu'on va voir juste après dans la vidéo mais, mais attention avant de te montrer ça je veux vraiment te sensibiliser sur une chose si lors d'une plongée tu vois une lacantaster tu fais gaffe tu touches pas et, essaye pas d'y aller par toi non non non non non, ah, rappelle-toi elles sont venimeuses donc va pas te mettre en danger et quand j'ai dit que c'était dangereux euh, c'est dangereux mais sauf pour moi ne t'inquiète pas maman je suis toujours en sécurité hein, je suis un quarm bref assez parlé maintenant il est temps de te montrer comment est-ce qu'on s'occupe de cette petite étoile de mer C'est vrai Et eh ben on y va. Pour mes jours de congé, je suivais mes amis et collègues sur le récif lorsqu'ils régulaient les populations. Là, bah, on se dirige vers le bateau et on va aller essayer de trouver ces petites couronnes épineuses et on va retrouver Josh. Voici Josh, paré et équipé à pourfendre la bête. Mock, il est beau. Il travaille au centre de recherche marin de Heron Island. Et voici la star, Alice. C'est la manager du département de plongée et surtout, c'est elle qui s'occupe de réguler les populations d'Acantaster dans notre secteur. Right over there, Is it filming? J'ai de la chance car on commence par mon récif favori, Heron Reef, qui est au passage un récif découvert et cartographié par notre grand commandant Cousteau. Et on va suivre Alison, juste là, car dans ses bons jours, elle arrive à cartonner jusqu'à 20 étoiles de mer. Et crois-moi, c'est pas facile, car elle se cache la bougresse, en journée, cantastère va souvent se cacher dans les coraux cornes de cerf, ce qui la rend très difficile à atteindre. Comme tu peux le voir, nous avons ici une très belle population de cornes de cerf, ça fait chaud au cœur. D'ailleurs, quand j'ai montré ces images à Yumi, elle était un peu jalouse. Pour la cantastère, ça s'annonce mal, car Allison a l'œil bien affûté. Cachée au fond des cornes de cerf, en voici dans une qui essaye de se faire oublier. Dans un premier temps, Allison va mesurer l'étoile de mer. Pour ça, elle utilise l'étui de son pic qui est marqué. Il est très important de connaître les tailles des espèces prélevées afin de connaître l'évolution de la population. Toutes les données étant centralisées, ils connaissent l'évolution sur toute la grande barrière de corail. Une fois la taille enregistrée, elle sort son pic connecté à la bouteille de vinaigre et elle va injecter à plusieurs reprises du vinaigre dans l'étoile de mer. Là, tiens, entre les côtes, là. Voilà, Maintenant, Alison, telle une d'Artagnan moderne, va ranger son pic dans le four. Le danger serait de s'auto-injecter du vinaigre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. L'étoile de mer meurt donc en quelques heures et le vinaigre va même faire disparaître la toxicité de ses pics. Elle passera alors de méchant de manga à buffet à volonté. Là, on est sur de la reconversion professionnelle plus plus. Hein. plongée va durer environ 45 minutes et Allison va répéter cette action à de nombreuses reprises. Tiens, regarde. exactement ce qui me manquait pour finir cette vidéo, un octopus. Donc voici une pieuvre, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est justement en train de se cacher à côté d'une étoile de mer à Cantaster. Je t'avoue que j'étais plutôt content d'avoir ces deux stars euh, sur la même image. Quoi qu'il en soit, Josh s'est occupé de l'étoile de mer et notre pieuvre a pu continuer tranquillement sa route. non sans me montrer une dernière fois ses talents assez remarquables de camouflage. Il faudra un jour que je te parle de ces animaux, ils sont vraiment incroyables. La zone d'Heron Island fait partie des plus beaux récifs de la Grande Barrière de Corail. Et c'est un peu grâce aux actions d'Allison et des autres scientifiques que ce récif est en aussi bonne santé. Alors moi j'aimerais te laisser sur des images positives parce que pleurer ça va 5 minutes et on se retrouve euh, à la conclusion. Allez, profite de la plongée. ça vaut le coup ou pas de, mettre quelques petits coups de surin pédagogique euh, dans les animaux Non, on rigole, on rigole. Bien sûr que c'est un crève-cœur de tuer des animaux, mais en l'occurrence, là, ça a vraiment un impact. Et grâce au travail d'Alison, on peut voir que le récif de Ron Island est quand même très très conservé. Alors attention, encore une fois, mais s'attaquer à la couronne épineuse, c'est un sujet très sérieux. Alison, c'est une professionnelle, elle a des milliers de plongées, et moi aussi. Euh, réguler ces populations, c'est pas anodin. seule chose que tu puisses faire, si tu en vois une et si le centre de plongée où tu es fait partie d'un programme de régulation, eh bien tu peux essayer d'estimer sa taille et puis bah, tu peux aller dire que tu en as repéré une à tel endroit. Et peut-être qu'on arrivera à s'en charger. Peut-être pas. Euh, Alison, elle faisait ça euh, toutes les deux semaines. Le but de cette vidéo, c'était d'introduire l'idée d'espèces invasives et de te montrer comment est-ce qu'on régulait la population d'acantastères. En tout cas, ce qu'il faut comprendre avec la couronne épineuse et puis en général avec ces espèces invasives, c'est que euh, un récif de corail, c'est tout un écosystème qui est très très fragile. Si tu changes un peu trop brusquement certaines variables, eh bien tu peux te retrouver avec une sorte d'effet boule de neige qui va avoir l'explosion de certaines espèces pourtant sont indigènes. C'est le cas de la couronne épineuse. J'espère que cette vidéo t'en aura appris un petit peu plus sur les récifs australiens et puis bien sur cet animal. Je me suis beaucoup inspiré de la vidéo de Melvac, je t'invite à aller la voir. Il donne beaucoup plus d'informations que moi sur l'animal. Moi, je me suis plus concentré sur la partie euh, huile d'olive et vinaigrette. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si tu veux me soutenir, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de t'abonner et de partager mon travail. Ça coûte beaucoup pour moi. Comme toujours, tu peux commenter la vidéo. Je ferai en sorte de répondre à chaque commentaire. Et si j'ai vraiment des questions récurrentes et importantes, j'essaierai même de faire une petite vidéo explicative. Si tu veux voir des petites photos jolies, je t'invite encore une fois à aller sur mon Instagram. Euh, Argonaut Travel. Tu verras, il y a, des petites photos, il y a des petites photos, des petits poissons. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo. Et je te remercie d'avoir regardé. Hein Allez, à bientôt dans le bleu. Ciao Ah non, non, non Attends, j'oubliais oui, parce qu'on sort en janvier. Bah du coup, bonne année. Eh, c'est la classe ou c'est pas la classe quand même Allez, à bientôt dans le bleu.